Maman, je ne sais pas comment te le dire. L'autre jour, ils sont revenus. Et ils m'ont encore fait mal. Ils m'ont traité de pédé, ils ont enchaîné les coups. J'étais allongé sur le sol, en train de crier ton nom. Je pleurais et je me vidais petit à petit de mon sang. Si cette dame n'était pas venue, <laughs> je serais déjà couverte de chrysanthèmes tu te poserais la question. Pourquoi ils m'ont fait du mal Pourquoi tant de violence Tu me disais toujours de voir la vie en grand. De m'aventurer là où le monde m'interdisait d'aller. Alors j'ai voulu me sentir libre. Blanchir la noirceur de ma vie. Ce n'est pas ma faute, maman. Ni même de la tienne. Parce que tu m'as toujours aimé pour ce que je suis. Et sache que l'iris ne pourra jamais se mélanger parmi les chrysanthèmes. Mais ce sera la seule fleur que tu remarqueras, parce qu'elle se différencie comme je l'ai voulu. Je suis gay, maman. Maintenant, tu le sais. Je regretterai toujours de ne pas te l'avoir dit. Tu m'aurais souhaité que du bonheur. En marchant, j'ai vu cette colombe. Elle avait un rameau d'olivier dans son bec. Elle ne le lâchait pas. La colombe était remplie de sang. Quand je l'ai prise, elle était baissée. Alors je l'ai soignée. Mais son cœur s'est arrêté. Mes mains étaient remplies de sang. J'ai crié et pleuré en pensant qu'elle reviendrait de l'au-delà. Alors je l'ai caressée une dernière fois. Et en la regardant, j'ai compris l'amour et la paix qu'elle m'aura apporté. Je suis différent maintenant je ne comprends toujours pas. La mort n'échappe à aucune différence. Partir parce que je suis contraire à l'opinion me donne un fort regret envers mon cœur. Pourtant, lui, il ne voit aucune différence. Je prépare mon suicide comme je prépare cette lettre. De larmes et de silence. Je te connais, maman. Tu dois crier, aidez-le. Sauvez mon fils. Mais tu le sais que je t'aime. Il est trop tard. Regarde-moi. Je vais me noyer et me vider en regardant l'arc-en-ciel pour la dernière fois. Les couleurs sont si belles. Puis d'un coup, il est devenu gris. Et enfin, il est devenu blanc. Je pars avec lui. Ne t'en veux pas car tu m'as vu tel que je suis, tel que je voulais être. Sur les rives, ma liberté est infinie. Dans l'océan, j'agonise de bonheur. Je t'aime. Iris.